ဖြစ်ဒုနိယကန်ဆာမဲ့လက်မှတ်ကတောင်ရီသားတဲ့ပြည်ကြီးမှလည်းစတိတ်ဆင်ကိုကြားခဲ့ပြီပါတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရပုံမူပွဲစီစဉ်လို့စီစဉ်လို့ CSC တောင်ရီကများပါတော့စင်မြင့်တက်ကိုကြားရောက်ပြီပါ လို့လေဟိုတာဝန်ခံတယောက်ကလာပြီးရှင်းပြပေးပါလားငါတော်တော်မျက်စိနဲ့လို့ပါနော်။အော်ဒီရှင်းပြဟုတ်ပြီ။ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုနေရိုင်းပြုလုပ်တဲ့မတိခဏခံစားမယ်ပေါ့နော်။ဒါဒီကံကံစားမယ်ကကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့စိန်လက်ဆုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဆုံးအနေနဲ့ကတော့ပလဲလက်ဆုပ်ဖြစ်ပါတယ်တတိယဆုံးအနေနဲ့ကတော့ခြွေလက်ဆုပ်ဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အထူးထူးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာတစ်လုံးပါရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးလားကျွန်တော်တို့ကန်ဆမ်းမဲ့ဖွင့်မယ်လို့ပြင်ရတာပဲကျွန်တော်တို့ကြောင်းအားအရန်ကျင်းသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလားမှဖွင့်ရတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တိုးတဲ့နောက်တော့ပေါ့နော်နောက်တော့စုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ချွေချွေပြီးချိုးတစ်ခုပါရှိပါတယ်နောက်ပြီးရင်ချွေဆွဲချိုးပလဲပြီးချိုးတစ်ခုပါပါပဲနောက်ပြီးရင် ခြေရုံးနဲ့ခြေပြီးတစ်ခုပါရှိပါမယ်ခင်ဗျာအာကျွန်တော်တို့ညာကတော့ခံစမ်းနဲ့ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကဘူးလေးထဲမှာနံပါတ်လေးရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကပါလာတဲ့နံပါတ်ကအဲတစ်ခုနိုင်လိုက်လို့ဒီထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ကိုအတည်ယူပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ခံစမ်းမဲထဲမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာကန်တမ်းမင်းကသဘောတခုပေါ့နော်တိနှစ်ကိုကိုတိဆိုပါလို့ဒီနေ့ကိုကိုတိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာနှိုင်းလိုက်လို့ပထမတစ်ခုကတိပေါ့နော်နောက်တစ်ခုထပ်နိုင်ရင်နောက်တစ်ခုထပ်နိုင်လို့နှစ်ပေါ့နောက်တစ်ခုထပ်နိုင်လို့ကိုနောက်တစ်ခုထပ်နိုင်လို့နောက်တစ်ခါထပ်နိုင်လို့ကိုနောက်တစ်ခါထပ်နိုင်လို့ပြည့်ဆိုရင်ဒါကကန်စမ်းမဲပေါက်တဲ့သူရဲ့နာမည်ကအဲကန်စမ်းမဲပေါက်တဲ့သူကကျွန်တော်တို့1 2 4 4 1ကမဲပေါက်တာဖြစ်ပါတယ် အဲကျွန်တော်တို့မဲနဲ့မဲနံပါတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခါနဲ့ရေးချထားမှာပါအဲကျွန်တော်တို့မဲပေါက်သွားတဲ့သူကကျွန်တော် online ကရောင်းထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရန်ကုန်ဝေပွဲတွေမှာရောင်းချထားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲရောင်းချထားလို့မဲပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CND ရဲ့တာဝန်ခံကျွန်တော်တို့လူတန်စင်ရဲ့လူတန်စင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ခံပုံမှန်မျိုးသက်အဲကျွန်တော်တို့အခြားကျွန်တော်တို့ဒီမဲလက်မှတ်ကိုယ်ရည် project ကိုတာဝန်ယူပေးတဲ့ တာဝန်ခံနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့လာရောက်ပြီးတော့ထုတ်ယူလို့ရပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့လာရောက်ထုတ်ယူတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရောင်းချထားခဲ့တဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီမဲလက်မှတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်မဲလက်မှတ်လေးမပါချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့မထုတ်ပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစုကိုကျွန်တော်တို့ cancel လုပ်ပလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲလက်မှတ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ online ကရောင်းထားတာတွေလည်းရှိသလိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဝင်ပွဲတွေမှာလည်းရောင်းချထားတာအများကြီးရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာမဲနိုင်မှာကတော့ကျွန်တော်ကိုနေရန် ကိုနေညာရဲ့မရှိခဏ project ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့3000 project ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲဒီဒီ mail လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့မဲပေါက်တဲ့သူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ထုတ်ယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကန်ဆယ်မဲ့လက်မှတ်ကန်ဆယ် ပြင်ပေါက်သွားတဲ့နံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကပြည်သူ့အမျိုးတန်စင်အာ page ပဲပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူ့ကာဝေးထောက်ပံ့မှု CSC page ဒီမှာကျွန်တော်ကြေညာထားပေးပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရှိမှာနံပါတ်တွေကိုလာရောက်စီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ကန်ဆယ်မဲပေါက်တဲ့အာပစ္စည်းကိုလာရောက်ထုတ်လို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အာဒီမှာကဲအာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ page တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုတရားအောင်ထားပေးတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီလေးဟို အာကင်မရာလေးနဲ့ဒေတာဗီဒီယိုလေးချက်ရိုက်ပေးထားပါအခုချိန်အဆက်ပြရတယ်ပါနော်ဟိုဟိုဘာလေး sorry မှာလို့ဖုန်းနဲ့ရိုက်ပေးတယ်ဖုန်းနဲ့တော့ဒီလိုဗီဒီယိုလေးကိုထည့်ရိုက်ပေးထားပါနော်โอเคအာဒီမှာက1 4 6 8 10တဲ့ဘူး10ဘူးရှိတယ်နော်0ကနေပြီးတော့တင်းတင်းသုံးလည်း6ဖြစ်ဖို့ပါဟော0ကနေတင်းတင်းသုံးလည်းပါโอเคโอเคဒါဆိုရင်ကန်ဆာရိုက်တစ်ခုကိုတောင်းနေဆိုတော့အာ၄လုံး၅လုံးလိုက်က၄လုံးလိုက်ကပါနော်၅လုံးလိုက်ကပါနော် ဆိုတော့ဒီထဲကနေပြီးတော့အကုန်၅ခုနှိုက်ပြီးတော့ဘူးတစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်မယ်အကုန်နှိုက်လိုက်တဲ့မဲလေးတစ်လေးကသူ့နံပါတ်တစ်ခုပြီးရင်ပြန်ထည့်ပြီးပိတ်ပြီးအဲ့ဘူးကိုဒီဘက်မှာလာထည့်ထားမှာနော်โอเค အဓိကဘူးကိုဒီထဲမှာပဲပြန်တယ်ဒီဘက်မှာမထည့်ဘူးဖွင့်ပြီးဆိုတာနဲ့အဓိကဘူးကိုဒီထဲမှာထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့ပြန်ဝင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်နားမလည်လို့မေးတာလည်းပါတယ်ဗျာအောက်ကကြားလို့နားလည်လို့လည်းပါတယ်ကိုကိုဖြည်းဖြည်းနိုင်တော့โอเคစမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကနေပြီးစပေါင်းမယ်အောက်ကအထူးစုကိုအထူးစုချင်ကြပြီပါအထူးစုဘာလဲလို့လည်းကျွန်တော်ဆွဲကြိုးနဲ့ဆွဲဒီပါအထူးစုအထူးစုကတော့ဆွဲကြိုးနဲ့ဆွဲဒီပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်မယ် မင်းပိတ်ချိန်က12လပိုင်းကုန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တလပိုင်း20ရက်နေ့ဒီနေ့ပွဲအဖြစ်ရရှိလာတဲ့အတွက်အထူးဆုတဆူထပ်ပြီးထည့်ပေးထားတာပါနော်ဒါကမလေးရှားနိုင်ငံမှာဒီမရှိခဏမုတ်ဆိုးဆိုရဒီကိုနေရိုင်းထောက်ဖို့ကနေပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ကန်ဆာမန်တက်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြည်သူ့လူ့ခံနေတဲ့ CSC ကနေပြီးတော့သူ့ကိုပါဝင်ကူညီပြီးတော့ဒီမဲလက်မှတ်တွေရောင်းချပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရောင်းအားတော့အများနေပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာထုတ်ပေးတဲ့ဒီမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ရောင်းရတဲ့ငွေတွေကလည်း တန်းတူလောက်ပဲဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့ဟိုအမျက်တော်မထွက်ဘူးဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးကလည်းအလူငွေရတာလူအလူရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လာလူထားတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ဖောက်ပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုလို့ရင်ဆွဲအထူးဆုံးဆွဲပြီးနဲ့ဆွဲပြအတွက်ကိုကျွန်တော်နိုင်ပါမယ်ခဏခဏကိုမရမြေလို့ဟုတ်လားမိလားမနာဘူးကျိုးကတော့မိလား tất anh anh anh anh anh mà sẽ sẽ để để بتقول صورانينا جلو ما لك نيسة دي أبي ما لك نيسة دي كلا من أين أين أجمع bagaimana friksi nama belum kenal friksi nama apa chop friksi nama chop kemenap jalan friksi nama chop apa chop chúng ta luôn cái solution đi ờ, luôn cả mà ờ, bên này 啊，你呃，马龙那个嘛，呃，这个那么后边的东亚的那 one solution đi cả ok em mà đó 呃，你懂那个？OK，哎呦，超，那边超吧，喏。Can I do that? Okay. Ada kan yang lebar. Ya, ဟောဘာလုပ်ချင်တာလုပ်လေးလေးဖြစ်ပါတယ်6လေးမဟုတ်ပါနဲ့တောင်းကနဆိုတော့တောင်းကနနောက်ကဟာတွေမရောင်းရပါဘူးအရှိဟာပဲရောင်းရတာများပါတယ်ခဏဒီလိုလေးကနိုင်မယ်ဆိုတော့6လေးဟာအားရပါမယ်နော်ကဲတုံးလုံးကြောင့်ဓမ္မနည်းနည်းသိပြီးလို့မရဘူးပင်နဲ့အရက်နဲ့ပြီးတော့ပါ sau lên nè thì bạn đấy sau lên mệt ok sau lên nè nhau rồi sau lên nè nhắc với mệt cái này là gì đó có thể biết này có gì này ăn nào không biết nào ăn ok bạn là ăn sâu là bạn là nó không là bạn ok Hãy subscribe လေး6လေးလေး6လေးလေးပါ6လေးလေးကအထူးဆုံးပါပေကြမြင်ရရင်ဘုန်းကြီးထွက်တော့အာတုံညတုံည6လေးလေးပါပါမလဲအထူးဆုံးဆွဲချိုးဆွဲကြီးနံပါတ်ပေါ့နော်အထူးဆုံးနံပါတ်မှာတုံည6နှစ်လေးဖြစ်ပါတယ်6လေး6လေးနှစ်လေး သုံးရဘာကြောင့်ဖျက်ရလဲဆိုတာဆက်ရပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟိုပါလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဒီမဲလက်ပတ်အကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်2000ပါ2000 2000ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့1နဲ့2အာပထမနံပါတ်ထိုင်လိုက်လို့1နဲ့2ဆိုလို့ရှိရင်တော့၅လုံးထိုင်ရဘူးပေါ့နော်တောင်းကနဖြစ်သွားလို့1နဲ့2မပါဘဲနဲ့3ကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်၄လုံးပဲထိုင်ရမယ်နော်တော့အခုနောက်တစ်ဆက်ကျွန်တော်ပြောပါပလဲပီချူဖြစ်ပါတယ်နော် Nagasuwa Palay Bichu. Palay Bichu á. Chạy đi, chạy đi đó. Sao bữa, sao bữa nhau rồi đấy, sao bữa. Sao bữa kia đi đến là định nấu là đi. Tùng sẽ đây, tùng, tùng, sẽ đây. Cái này như thế nào? Sẽ đây. Nó vợ cô. Cô á. Cô thì bà đấy. Còn xong rồi. Nó vợ cô á. Goya, vinay, goya. Ada yang Abhiranja Masiluwa. Tongla tuốt tongla lên nằm bên đỉnh nhưng không nói ra là đi nằm sốt nằm bên lâu bên nằm sốt nằm bên lâu bên nằm ấy nằm sốt lâu bên này kìa nhá. Ok nằm sốt nằm bên nằm sốt nằm bên thứ gì mà đứng kia bên đây. Nằm bên thì bà đấy tongla tuốt tongla lên nằm thì bà đấy. Tongla tuốt tongla lên nằm bằng sự thứ 92ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဆွေးဆွေးကြိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲရွှေစံကြိုးရဲ့အစုကဘာထိပ်သေးလဲ3 3ဖြစ်ပါတယ် တို့ရဲ့ပိုင်ရှင်နံပါတ်ကတော့3313ခုဖြစ်ပါတယ်။3313ခုဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းလဲနံပါတ်3313ခုပါ။နောက်တစ်ခုအာနောက်တစ်ခုကမလေးရဲ့ပုံညာပြပါဦး။ဘာသူတွေအခြားသူတွေမှာနောက်ဆုံးသူရွှေပြည်ချူးသူတွေဖြစ်ပါတယ်နော်။အထူးသူတွေကရွှေပြည်ချူးသူတွေပါ။ကန်ထူးရှင်နံပါတ်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ။လက်တန်ရှင်ဒီလေးနဲ့ထိုက်ပြီး Ini yuk tinggal lalu. agar itu. Oke, bahasa Malaysia mana? Lebatku. Lebatku. Ngapa? Ku. Oh. Okay, paano man dito? Nabagoma. Nabagoma sa kare. Kare, tongya ko ko ni babi. Okay, tongya ko ko naman ay yung ko ya rin ang sweep pichu tu di ba? Abang nya, abang nya. Okay, paano man dito? Shit. Shit, pare. Tongya ko ko shit, pare. ဘလုံးတော့ကြတော့တော့စစ်သမားတွေဒီကိုတော့ကြပါပြီနောက်ဆုံးတဲ့ကပါပဲပိုင်ရှင်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲရွှေပြည်ရှုလေးရဲ့ပိုင်ရှင်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲအာဟာဟုတ်ရောင်းရောင်းရောင်းလာတာဒီဒီရက်လူတွေကဒီနေ့တနေ့ရောင်းလာတာဆိုဒီဒီရက်လူတွေပေါ့လို့တော်တော်ကံကောင်းတဲ့အနေအထားပြလာဒီတိုင်းပဲရှစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကြကိုကိုရှစ်ရှစ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းမင်းရဘက်ကသုံးမြောက်ပေါင်းမင်းတော့ပေါင်းမင်းတော့ ဆွေပြည်ချူလေးရဲ့ပေါင်မဲပိုင်ရှင်ပေါင်မဲလက်မှတ်က3998ဖြစ်ပါတယ်3998ပါကဲဒါတော့အထူးအကြီးသားပေါ့နော်သူကကင်မရာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမဲနံပါတ်တွေကိုနောက်ဆုံးလုံးကနေအရင်စနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပထမဆုံးလိုက်တဲ့နံပါတ်ဒီနောက်ဆုံးလုံးမှာနောက်ဆုံးကနေရှေ့ကိုပြန်သွားမဲ့နံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အထူးစုကင်မရာစုဖြစ်ပါတယ်နော် ကဲမဲလေးလိုက်မယ်နှုတ်ပြပါအောင်မဲလေးနှုတ်ပြပါအောင်ကြည့်လားကဲတခါရေးဖတ်တာနော်ဒါပြီနိုင်မယ်နော် ở đi đèo lên đi ạ vâng xịn xịn thì bạn đấy xịn khổ khổ à nó luôn à? là khổ xịn là nó gọi là Thế thế này nghe tao lâu nha မေးတယ်တိတိစိခေါ်နောက်ဆုံးနံပါတ်သမားတွေရေခေါ်လို့ရပါပြီနော်တိစိခေါ်နောက်ဆုံးနံပါတ်သမားတွေရေလေဘုဒ္ဓပတ္တဘုဒ္ဓပတ္တနဲ့ခေါ်လို့ရပြီနော်ဟုတ်တယ်လူကမသိဘူးနော်ဘုဒ္ဓပတ္တဘုဒ္ဓပတ္တဘုဒ္ဓပတ္တနဲ့ဖြစ်တာမရဘူးကဲနောက်ဆုံးနံပါတ်ကဘာလဲဖြစ်မလို့ နောက်ဆုံးလက်သက်တွေပါโอเคအာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခလောက်ထားတော့တစ်နှစ်ဆိုရင်တောင်းကတန်းလေးကပေါင်းမယ်သုံးကနေနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးညနေတိုင်းကပေါင်းမှာပါသုံးကနေနောက်ပိုင်းဆိုရင်ထောင်ကတန်းလေးကပေါင်းမယ်ပေါ့နော်မနေ့ခုံးနေတယ်ဒီနေ့ခုံးနေတယ်ခင်ဗျာကဲဘာလဲဒီလိုနောက်ဆုံးနံပါတ်လေးကခြေဆုံးခြေဆုံးခြေဆုံးနံပါတ်လေးကဘာဖြစ်မလို့ ကန်တော့ပါလေဟုတ်ပြန်ကန်တော့ပါလေဘာလို့မဖြစ်ပါနံပါတ်1နှစ်ပါနှစ်လေးနှစ်စစ်ခွန်ဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်နံပါတ်နှစ်လေးနှစ်စစ်ခွန်ဒီမှာဘုဒ္ဓဘာသာဘုဒ္ဓဘာသာနော်အထူးစုကမ္မနာစုပါဝင်နံပါတ်နှစ်လေးနှစ်စစ်ခွန်ကမှာပါတယ်နော်အထူးစုကမ္မနာစုနှစ်လေးနှစ်စစ်ခွန်ဖြစ်ပါတယ်ကဲတတရားစုလေး ရွှေလက်စွပ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးလောက်ကနေအရင်စတတ်ပါမယ်အော်ဟုတ်ပါတယ်အော်မဲနံပါတ်က2000ထိပဲရှိတာပါ2000ထိပဲရှိတာပါ2000ကျော်တဲ့မဲနံပါတ်မရှိပါဘူးအဲကြောင့်အစားလို့တုံညပါအစားလို့တုံညပါโอเคမဲနံပါတ်ရေးပြန်ညှိနှိုင်းပေးပါ ကိုကျွန်တော်တို့ခြေစောင်းကနံပါတ်ကိုတုံညာဖြစ်မှတ်ယူပါတယ်နော်တုံညာ၄တိရှိခွန်ဖြစ်ပါတယ်တုံညာ၄တိရှိခွန်ဖြစ်ပါတယ်ပေါင်မဲနံပါတ်တုံညာ၄တိရှိခွန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ပိုင်းကံကောင်းတယ်နောက်တုံညာထိပ်စီးတယ်ပါနောက်တစ်ပိုင်းတတိယသူရွှေလက်စွပ်စွပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်ကနေပဲပတ်လိုက်ပါမယ် No problem, but no. Okay, right. No, no, no. Number four. Number four. That's not number four. One up four. They just keep on it, no. That's all they see about number four. နဲ့ပါနံပါတ်၄နဲ့နံပါတ်1နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကတစ်ခွန်နဲ့ဆုံးတဲ့လူတွေရေကုန်လို့ရပါပြီကဲရှေ့တစ်လုံးနံပါတ်ကဘာဖြစ်မလို့တစ်ခွန်နဲ့ဆုံးတဲ့နံပါတ်တွေရေကုန်လို့ရပြီနော်ခွန်ခွန်ဖြစ်ပါတယ်ခွန်တစ်ခွန် တ်၄ပါခွန်တိခေါ်တဲ့ဆုံးတဲ့နံပါတ်၄ရှေလက်ပြရဲ့ပိုင်းစင်ကတတိယသူရှေလက်ပြပိုင်းရှင်ခွန်တိခေါ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ခွန်တိခေါ်နောက်ဆုံးနံပါတ်ခွန်တိခေါ်ပါဟိုဒီကစားမဲမဲဖောက်ပြီးအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာမဲဖောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပြန်ယူရှင်စစ်နေကြပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကံစားပေါက်မှာပေါ့နော် ဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်လို့အပိုင်းလေးရှိရင်လည်းနားလည်ပေးပါနောက်ဆုံးပထမဆုံးတစ်စုချန်ပါတယ်ပထမဆုံးဒီထပ်ပြီးတော့ပြန်ဆက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးပထမဆုံးကတော့စိန်လက်စွပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်စိန်လက်စွပ်ပထမဆုံးစိန်လက်စွပ်ပါစိန်လက်စွပ်ရဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်လေးကဘာနံပါတ်လေးဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်ကြည့်မယ်စိန်လက်စွပ်ရဲ့နောက်ဆုံးမဲနံပါတ်လေးကဘာလေးဖြစ်လဲ toàn đầu xong luôn toàn đầu rồi con cô à cô thì bà em không đâu cô phải đi lên sinh thêm cái thế nó bảo xây lên tôi bài thầy là một áo tốt là bạn cô thôi mà thì không có giàu gì đó kể áo tốt nó là xuyên là bạn lấy à bán là bạn lấy trên này sân này bảo पटेल आमचं यशच राहा ठीक curva, ¿no? ရှေ့ကတစ်မှာတစ်ပါမှာတောင်းတန်းဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒီနောက်ဆုံးအလုံးတစ်လုံးပေါ့နော်ဆိုတော့လေးလုံးမြောက်ကျွန်တော်ကအာကျွန်တော်မနက်ကတမနက်ပဲကျွန်တော်ဝစ်လာတာပေါ့နော်ဟိုတယ်ကနေဒီကိုဝစ်လာပြီးပြန်ချက်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတယ်ကဲလေးလုံး ရှေ့ပြီးကဲလေးလုံးလောက်ဒီမှာခဏကဘာလဲထားတယ်ဆိုတော့လေးလုံးလောက်ကိုကံထားတဲ့မဲလက်မှတ်မှာလည်းအဲ့လေးလုံးလောက်မှာတူတယ်ခဏဖြစ်အောင်လေးလုံးလောက်တူရမှာမဟုတ်မဟုတ်တစ်လုံးပဲအခုတက်လေးလုံးပဲမဟုတ်ဟောတကယ်လို့ထပ်နေလေပထမ လေးရှိတယ်နော်เอ้ยบ้าบ้าสมได้แกบ้านนั้นมันเล็กใช่มั้ยล่ะจ่อยนี่น้องเป็นอะไรพี่แกน้องไม่ใช่เลยโอ้ยโอ้ยแกมันสิกะบ้านนั้นมันเล็กใช่มั้ยบ้านนั้นมันเล็กได้ได้ได้ไอ้น้องเนาะบ้านนั้นมันเล็กเลยสินะเนี่ยအာအာလူတို့လူစိတ်မကောင်းတုံးတုံးပါ लगे बाहर नमक नमक नमक तो अरे मैं नंबर ले लो शेरों नंबर ले लो मैं जमाना रहे लगे लो शेरों नंबर काटती अच्छा नहीं ले तो क्या भी मामा तो दूसरों से इलाज के नंबर दी मामा और နေမသားမဟုတ်ပါဘူးနေတော့ စမဲလည်းမပါပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်လုံးအခုနိုင်လိုက်တဲ့ကနန်းရဲ့နောက်ဆုံးတစ်လုံးကိုလေးရရဲ့ project ကပေါင်းမဲ့နံပါတ်တွေပါပထမဆုံးစိတ်လက်စွပ်စုကိုပထမဆုံးနံပါတ်အနေနဲ့ development number 030999ဖြစ်ပါလေ 0101တိုင်းပါတယ်ဟုတ်လားဒုတိယသူပလဲလက်စွရဲ့ပေါင်မဲနံပါတ်391 391ကိုဖြစ်ပါတယ်တတိယသူရွှေလက်စွရဲ့ပေါင်မဲနံပါတ်391ခေါ်တစ်ခေါ်ဖြစ်ပါတယ်0271ဖြစ်ပါတယ်အထူးစုကမ္ဘာစုမှာအထူးစုကဏ္ဍစုရဲ့ပေါင်မဲနံပါတ်04187ဖြစ်ပါတယ် 304ပြည့်ရှိခေါ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အထူးစုဆွေပြီးချိုးစုကပေါင်းပဲနံပါတ်က39988ဖြစ်ပါတယ်အထူးစုဆွေပြီးချိုးနံပါတ်09988ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆွေဆဲချိုးအထူးစုရဲ့ပေါင်းပဲနံပါတ်333ခေါ်ဖြစ်ပါတယ်03237ဖြစ်ပါတယ် ပလဲပစ်ချူရဲ့ပါမဲနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပလဲပစ်ချူရဲ့ပါမဲနံပါတ်က09045ဖြစ်ပါတယ်399345ဖြစ်ပါတယ်ရွှေစက်တို့ရဲ့ဆွဲသီးနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်06424ဖြစ်ပါတယ်ရွှေစက်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်ပါမဲနံပါတ်က3964244ဖြစ်ပါတယ်ဒီနံပါတ်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ ပြည်သူအားမျိုးတန်ကြီးရဲ့ပိတ်မှာလည်းပေါင်းတဲ့နံပါတ်တွေကြီးညာထားပေးပါမယ်။စီချက်စီပြည်ပထောက်ပံ့တဲ့ခု CSC မှာလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပေးပါမယ်။ CSC လေးရှားမှာတင်ထားပေးပါမယ်။ပေါင်းတဲ့နံပါတ်တွေလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိတ်တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးဆက်သွယ်ပေးပါ။ဒီပေါင်းတဲ့နံပါတ်တွေနဲ့မဲနံပါတ်တွေတကွာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့စစ်မဲတွေလာထုတ်ယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေးကြီးညာပေးပါမယ်။